ngazamanya okulinya wange mube yondo nemutireyo nalimutidde nololo yatumya sente kunalwezo munalwezo yampita mbuzimutwalirn nali ntegeze mube ngentama amanyo nga yiwe kutaka nazaala wanzite ni tamale ngaoliokaye no era nze mmanyi nti abafu abafa bagubi kubanga pulezidenti esaawa bbiri kagitaddeko kaddako kabefuukira kabategeera obubi bwabwe kakati ngaogamba kitaka bambonereza kekalikaduka kaduka kaduka kawandika pepa yako nebakikabirako basoka nebakacyayisa musee mm. kaka nebakakwata pepa yako nekajiwandika puresident napa wa biliyoni nga kumi kakati ate ankosamu nagenda nemuwala we najimuwa ko nekabitegeera oluvanyuma nti ate bakalimiridde kati ate bakakozeseza bakakomezaawo anti bwebamala okukyayisa museveni hmm. ate bo bakozesa aa ewooli eh, ah, ah.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 ne balekawo embwa zigenda obogerera myeka nooti kati ye miyingo bamulekawoayogereyemugamba eh, nti gwe miyingo omanyiki ono zino sente ono anyampise eswaga mm. ono mm. anyampise eswaga wewami ate bamutegedde ono omwana bamutegedde mm. ono omwana bamutegedde bamumanyi ono anyampise eswaga data we minister bamumanyi onanyampisa eswaga mbu mwana wa minisita bagambi mbu bamumanyi mbu mwana wa minisita ono kakati ono yalya sente za rediyo ono miyingo yalyako miyingo muno omulabamu mukana akatabo kakulaga nti eh, requirements zebagala n'amakampuni gaabwe nebakugamba ti tenders zanaku mm. ndaba bid security nga oyagala okutendalinga hmm. Eh? Hmm. omuntu yali ayagala okutendalinga hmm. bid security of uganda shillings million 38 per each of the four lot valid until 30 december 2020 ekitegeezo zino lediyo tezaali kuba bamulimba mm. tiredi ezabaana okusoma zikolebwa mu uganda nebamutwalira mu factory etaliiyo nga bayiye kungulu bwebiti nabakuumi be nabagenda okusakyenga ne minisita anite owagundi kibavudde bamukuba akalulu ewaabatya nedda batya oh, oh, oh, oli omulenzi kasitabeera mukintu enkanga gyabaka nze gwatapanga nzeka eh?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 Kati ke bamalo komba ye miyinga atwala atereke. That was my argument. Sina gamba konti miyingo yalide ku sente. you cannot use me i have a phd i have my schools i just go kakatiyingo ye kakati yetakiraba nti no sente zino bazirya abayina patience basajja bakatuliki balina respect but in future bano batebalabwa bueno, nze what pains me olumala okuba bo nebadduka kati wakataka badduse oyo omwana agenda kubonabonabana olwo batemye batemye kakati oli watutta ettaka lyamukanya kaana wali agenze ewa gavumenti valiwo bali valiyinza aligule mbadde nga nti mwali badde mutunda butunzi kyobola banyakaana yakubiddwa eh, mukalulu eh. eh. bwe bakujooga bakujoogera ddala nempale nebagikugjamu nte singa siki singa kigezebwamu hmm. mbadde njagala museveni yaddeko ebbali bagaye nti bamugyeko olabe obujozi oh, olabe ate nerikopta je erikopta tiziyinza hmm. tiziyinza kusituka n'abamagye tebabasasula buli omu abakaaba nze njagala nyeddeko ku bbali abantu bano bategeere nti museveni gwe balinyiriddeko eh? eh? olabe kadduka omusajja omukulu adduka eh. nga abatakisi bamugoba n'abatakisi nabo nobagaolabe emipiira mu kibuga anti lagadde muli mu baasi waliwo omukyala ayagala ennyo sente mm. oyo alowooza bayika ye yalwana kakati ye yabba document yono katumba yes. owatewakola nume yasabumitinga musecanso mm. nagikwata nagenda eidya basi nazikola mm -hmm. kati ayagala ngakoze nga, ngono omukyala mole ye bawe yalina okusikira ekyakitaka era nebatandika omumukuba mole yalina okubeera sekitale geno kati ndo batudde nebagamba mm. nti esente eh, zonna zibalemye okubba museveni yakubidde kasajja namuga atikwata ku sente z'amasanyalazi ate naffe tujja kugamba naye kasajja ono tumulumbe ayitawa ono gundi bahati ayitawa tubalumbe mukakanizi mulwadde tubalumbe ayingira ngaomusajja oyo ayingira amasasi gavuge tiyagasa afugire emikasajja atakyasobola gobambaatabwadduka kuba pulezidenti yamugambye kasajja tokwata ku sentebagambye <laughs> kati bagambye muno omukyala mumole mm, mm, oweconomic monitoring mm. katekewo ekitongole mbu ekimonitoringa okukola e, e, ekitongole ekiri era sente bazibbire mukazi gwe kiteekewo oba oli mukazi mumole teekawo eyo diiru gyemwakoze eh. eh, yes ntibo balowooza nti lagaddi bajja mubbira obululu ah, ekibuga mukitabule nga kikolera nga neragadiwamwe nga nakabiriti gembadde nako akajiiko omudduka yes invest tebayinza kuinvestinga mu sebagala no sebagala ategeera tebamusobola nabo bagezi kati raga di ino eh, eh, figiringa yakikwaso nolabakakati babadde bagamba wano bupresidenti baala zigale baala mwemuzesibidde baala ziyinza obutagulwawo badi akakiiko kaliko kano kakagombya kalina olutwe lukalinga egundi eh, lukalinga biriŋganya eyalemala eh, kali kati kakimakimu gundi nedda akakati ako kakimakimu byabbaala kati bano abasajja bagende wa pulezidenti ah, ne babbayo sente z'abayimbi abayimbi ne bazibba kakati bazibba abayimbi baagala gundi esigalewo kalantini ku bbaala gundi kino kintukimanyi alina omutwe gulinga gundi yalimalaaja mubaala anti nkubulidde eh. kati ezo sente bazibbira omu president naba wa biliyoni gundi zabayimbi mm. nakugamba nti bano abasajja bebakwata babizonto baani mm. bategeera nti sente zafuluma tebabawa kati bano nebabafuula abalabe ba museveni <laughs> kubabbiramu tebayinza kubakiriza kugulawo kubanga sente bazijayo ezabayimbi bwasowulira ate akolangani kasowulira nga bukedde ekuba abayimbi abakubiddwa covid covid bekubye obubi nga sente bazijayo wa museveni abawe nolutulwakakibuuka kali kagala kutunda national sesa nekagitunde bakwase nga tekava wona omukazi gundiagitunde kibuka agitunde bamuyise mu ttaka bali balabwa goloza bali balabwa bali tobalabako bo tebalaba baleetayo ebigwengeneka era jo nagende wakitatta neenda mm. kitatta nampasedumayente kumulwanirira mm. kati kitatta bwampasedumayente omulwanirira nagenda okulaba ebbanga linamalawo ddakiika nga abiri ngaessemu zimuyitiridde olimuga wayi bakukubira kukukuliza komera mbubeenaalemu nempita mukyala waffe mulamu wange yali ayoza mm. nemuga nti ono tannamatira mm. bwaba akyakolagana nabo tannamatira bajja mumuzaayo mm. bwe bakukola ekibinyiika obalage nti nonyize eh, tikakati gwe twebereza nze bankola ekyo ekyokubi ne baleeta omukazi ngaomukazi yeyuziza bulawuzi naye ataddeku ova kooti najja mu ofiisi yange mwala mulungi muzibu mm. naga ndimwa mirundi ebyaffe byababiri nze naberangamu n'omuserikale wa poliisi mm. nali maze okutegeera tibano abamaje banakalema babakozesa babatya mm. basobola bakozesa ddiiru nga ndina wa poliisi mm-hmm. era namusaba kayibula kayibula yamunzigira mu kizinga kubakuume amazike agafiirwa bakadde bagekongo yali akuuma amazike yatambula enaku ezi kulyato eka nemubuuza gwofuddewa hmm. empale yonaemukutte bweti eryato lyali limugeze hmm. naga nti nva kukizinga kiri omuleke victoria nti obadde okolayo ki nti mbadde nkuuma mazike kati nze nentegeera hmm. nti bo baanoonya mu poliisi omuntu asobola okukontolinga tempa yange <laughs> ngaalina okuba ngaekumibwa era bweyakunyonyolanga ezike bweyakunyonyolanga amazike bwegakola amazike uli musajja ali mutraining bulungi nnyo <laughs> naye ate mwana wange teri muntu ajja wange nayagala kuvaayo teri yeobuli muntu yenna akuga nti nebwaba dereeva minze nkugamba ekintu kimu motoka ewange emotoka zikaba nokaba nti nga tanvuzeemu eh, kakati gwe kyoba okola kimu <laughs> gwe nebwoba nimbye gwe nkubira simu ekiro gaini mm. muzeeyi emotoka efudde mm. initaimu ntegeere kubanga bwe mba siina motoka initaimu nze mpangisa nokupangisa bewuunya abantu gyembeera bewuunya mm. ti omusajja aleka emotoka mukaga ewaka naja apangisa mwemuli nfunako disente nzirekayo ewaka nolinya kumpangisa oba naye nongitekamu amafuta naawe kankubeko ku sente kakati nze teri akola wange ne bwaba muserikale nga bamuleeseeyo ayagala kuvaayo kati omusajja yali akuma maziki eh, kati omukazi mm. bwayingiramu nemuketta nalinamu entebe yange nagenda nayo era entebe namala emyaka nge ena nayenga buli nebaka mpulira bebi akaaba naye mm. mwana ono namulekawa mwana nkakaaba mm. koze entebe eyagala bagikomyewo kati netandika okuvaamu emisota ngegibatabaza munenjikimayo etabuse entebe yange oba bakyala bemisota oba tebakyagira oba jaliriyo misota nzisimanyi mm. mm. kati entebe yange eyo yali yaddiba bweriti nga lyandiga mm. nga gye bwenkwekengera nange mwenkolaki mwensalire emisango mm. eri eyabwe eya gavumenti nenjivaamu emiti gyalimu eno mm. yeyange ngendeayo <laughs> kubanga ebya gavumenti oyinza okusanga hmm. bagitutte ogisiiga langi baba bagitutte baleese empya nokabawo <laughs> ate nga abagikola luli bakaddibwa waliwo kyofiirwa hmm. ngaoli omuganzi ate muze ono muto tafaanana jjajjawe <laughs> kagazi omukazi genda mulaba nga akankana hmm. kyenva ngamba omuserikale wange omukazi oyo mwambule mu overcot first of all obudde bukolaki neneyisa gyeyeyisaamu bweyebamba bwakola atya bwakola atya ye okgenda okumugjako mugundi myamu usual things mm. women think nti amweyize man amunot mm. nabaga nti waliwo abakazi abayingira emotoka omulaba alingaali olubuto najingira najiremeramu naye nze nyonda eyange ebeerawo awo waliwo enamola neriko omusaayi wenu hmm. ebyabweti mhm. kakati gwe gukebereko oba gwankoko oba gwa <laughs> ndabe gwolemera mu motoka yange <laughs> kakati omukazi omukebera nga overcoti nga bulawuzi yagiyuziza agambe nti mbadde mukwatira muki mu offisi naye nga bagenda okunkwata batuuse edda oyo nsuubuga gwe bakubye mukalulu mm. yajja ngaayina emiliyoni ebikumi bitaano naye ngaagamba nti oli ayagala okuzimpa azimpeera ku palamenti akwate sente zijje mugundi aziteeke mu yange mhm. neŋenda nenkeberayo eh, oh! eh, nebagamba bwolinnyayo ofudde tumala keberamu togenda mutomwere kakati nawulidde era nawulyanga bagamba ti nsubuga yatukuba kyetwavudde tumukuba eh. twamuwa sente ayogere nemirundi kyeyadda ate nga nsubuga yajja nayogera nange naga nti bali balina emiliyoni bitaano nze nenjabukana nensubuga nga siziridde saaziya awo ndooza yazikuba eyayinza okuba nga yagambaesanga yazikuba naye nabo bamubonereza <laughs> nobamukubya enzibu eh. nabo bamukubya enzibu gogenda obuza ensubuga baiba nti tewagendako wa mirundi ngaoyina emiliyoni ebimubuuzi eh, ngaabafere bazikuwadde era chairman nabaganda nti twatumye omukuba baka abava mu buganda amutwalire sente yamuleesa ekikumi kakati bwamagezi ziba ntuufu naye balinkwatidde bali ku national theatre olw'omutima gwabwe omubi mm. nti kweganze ku kyakadaga sibeewuunya ogambye ekyakitaka ekyagundi nasali mukazi talina mwana nasali pulezidenti yamuleeta mutadde mu education mu education bamugobyemu kuba ministry education yoyo omulenzi yagigobamu buli muntu yena abatendamu ebintu abakolek bonna bamukaaba bukaabi bonna bakaabakakati nasali ngaagivamu ngaagenda mu judicial service commission asangayo 10 million dollars za project baagalo zibbakaagaana mhm. bamuvunaana omusango nti yaguza mu ministry of education 7 years ago ye ne banne babiri babba obukadde asatu mubutaano omukozi oyo mulyagonja oyo singa yaneregeramu yali yereega singa alijinja abalalo bebasula naye nalimuyisiza mumabira nga ali bwerere yakwata omukazi oyo era yeyakwata byandaala nga byandaala bamaze okubba oluguudo lwekatosi akasajja ka new vision ako nekakuba mumawulire gaako arest byandaala nga byandala tabeerangamu bakola lipooti nga byandala tiyebirinamu byandala natunda buli kake konna nekaniigiina ku nsi kuno akasajja ako bali kavungisanga bwe kalipyanta nekkulu byetali pyanta ate wa bade bayinza omukiriza nenadduli bamukuba era oyo muvuka yewaana nakoze mu buganda nawa yonna muzeeyi nagifuna mhm. da namukwata ate yalina mu byuma bya motokaye mm. yadda mu motokaye nagamba ebyuma tebikwata bebi nemunywerezamu ne vidiyo kakati nze sewunya kintu ekyo kakati epurobulemu gyebakoze eri bweti nti bobi waini bwamaze oyina kyoyina okukiriza hmm. muwala wange mbadde mwagaza nnyo obusisita naye afunye olubuto kiba tekikyakola kiwumulamu hmm. kati bobi waini mas accept nga kye buli eh. musisita abeera mberera eh, nedda anti kyegambye nti okkiriza wonaafunye olubuto olyakuuma kyamake atamulozerezaako amanya ati kubanga nekigambo biikira kitegeeza mbeerera mm. biikira maariya mm. ababiikira mwe bakijja mm. kakati bo anatanafuna lubuto toyina gwomutegeerera naye kakati tukkirize ti bobi wayini atuuse ku balot pepa y'obwa pulezidenti takyagivaako kanti we sit dawudi abagezi bonna nti abagezi babagoba abagezi muli ba nti kakati bwebazze neddombo yazze ne sente olwo ofono tabeera abamusirumu mm-hmm. olwo ofono yabalaze ngaewuwe balumbyeyo mm-hmm. baserikale abakuumewo ofono babadde luddawa ekitegeeza ofono yabadde akunamya bano olwofono sente bwe zijja n'afuuka embwa nabagaanti mu state house namu president byabadde agenda kuyisaamu sente mulimu omwami bamwita gonde byamungu mm. byamungu mwasiibira ddala musajja watu ye naye bagambye mu ofiisi eyo mm. nti mulimu owa covid bagende enaku 1 babateekeyo basanga sente ziyiseewo bobo n'obujozi bwabwe <laughs> teri mulala azifuna <laughs> waliwo woofiisi ya national chairman ya puresidenti hmm. yebadde etambula era nze naditekitinga mangu ebintu byange byambuulirirawo natambula nabe ennaku esi nembeesalako nga mmaze okukebera mukatanga hmm. nti wano waliwo akabi wano neeraera bakugambye hmm. ti muwoofiisi omwo basanzeemu abalwadde babiri eggalewo era sente bebaba zirya ngaabo banoonyakoki kati ekyakadaga okyewuunya ekyakitaka ekyanasali okyewuunya pulezidenti ewandika nebaluwa nti nasali addeyo nebagamba nti ono amaze okukwatibwako omusango gumala kuggwa nga sako bebamukola kakati omusango gwa nasali buli lwagendayo gundi naye nga lwaki sinyweza ono muwaabi wa gavumentilwaki omukozi ekyo takwata omuwaabi wa gavumenti ono namukwabate ayina bamutekako dde nti yali agenda mu unesco nebaga nti ono agende mu unesco nga yali mu education ajja kwogera ebyama byeducation byonna abo abavubuka abaliyamu sente omubakaafunayali tabamanyi nga tewali kaka nga asobola obogerako gwe balese mulimu abanene ku zoom museveni yewunya nokwewunya omanyi baleta zoom hmm. sente nno zibajemu hmm? baleta zoom simanyi biliyoni meka nnaku nibakutte abachina nibabawa half million dollars hmm. tiate bino byebalese bikasijja bakwata nembakwateera nabakyalina nembakwatiramu eh, kakati emitwalo gya dola meka nebaleeta abayiti eri nebaleeta abaky okutusa lebabagaine ebyuma biri musico setati yalasa emuweereza bonedda ambabuli ah, ebyuma biri musitate ouse mulekenamukusiribalasiribalaanti yabakutteku kakati byenkugambabano mu paniki gye balimu mm. bakoze ensobi nze mbagamba mm. ti bobi wayini ne banne batukolera ekintu nabo kyebaali tebamanyi hmm. abaana abo abo baboda baki nekitatta kyemugamba tikitatta twali badde tumuwa respekiti abantu nga kitatta hmm. abantu nga akatongole basengo babaani hmm. abakuŋŋanya abawutoda dosipipa notiize si bangu naye bwe baba bafunyeyo munaabwe aboogereramu ne bawulira nti wutodda gavumenti yayongezanga amafuta katongole nabaga nti enkya temwongeza nebatayongeza christmas enkya temwongeza kubanga is part of them is a product of them ne katongole yavuganga motoka kuki eh, kakati anti kakati ate oyo omukazi eyabavumanga nti bave mukibuga aleete ebasi zoli omukyala owekitalo nnyo bayekka yeyalwana olutalo oye bwalowooza kakati ezo baasi ono yagamba nti abavuguzi ba bodaboda bateeka omukka omubi mu kibuga bafuuwa nnyo obubina bwabwe buliko emizindaalo kakati ate talina kyaleese boda boda esigadde nga bweri kakati ate y'omu atuula nabo ne muzeeyo alimba omukazi ono yali badde afuluma kibuga oba ete assignment yali giwadde abantu abalala abatalinaako na muntu nomuno ono omukazi takyasobola kutabaganya ba takisi kyenkugamba nti nenankabirwa takyasobola kubeera chifu wiipu yakunamidde kadaga ate kifuwipu bakolagana nani ne sipiika kakati kadaga yabalemi okujjawo kati nakabirwa must design mumuwe bwa minisita obulala oba kale mumuwe bwa sipiika nga bwemwamusuubiaanti kyakolera kyebamusuubizaanti bano bwobeere nabo olowooza nti buli kimu bakikuwa kakati bana abasajja kyebatukoledde ti bobi wine akutta abavubuka bwaba bemuyita abayaaya abakambwe n'abakontrolinga n'abakoleramu ekibiina mubawangule yes. naye ate mwemulwana kumuzaayo eri kakati bali bakugamba nti kakati oba nekuba eryemirembe eh, mumbadde mugamba nti tukuba enkuŋŋaana ezitali mu mateeka fe tukkiriza ne tujja bwe tuzze wano kakati ate nekibiina kye tewali muntu kangubuulire waliwo ekiseera ekibeerawo mm. ekibiina ky'obufuzi mm. tekitundibwa ah, era oyo tasobola kwogera nti ekibiina nekitunda bamusiba mm. nga yasanze omulamuzi omugezi yes kiringa nze bwekuga nti sikkiriza mu kitongole kiramuzi eh. naye nemmala ŋŋenda mu kooti lawya n'agamba omulamuzi omulamuzi n'ambuuza nti do you believe in the judicial system mm. sinza muga sigikiririzaamu ebakotepoty obukooti akusiba emyezi mukaaga muga nti thats the reason wy amhere kasita oli kakati bobi wine ekibiina tasobola kigula era non tasobola kitundaga ate bwe yali akola omukolo ogwo ate yayogera nti sikitunze ekyokubiri ekibiina ekyo bobi wine okukimugobamu oba okikolako ekintu kyonna olina okugenda mu kooti n'olaga nti delegate conference yale bo bakyusa bukulembezeyes bobi wine n'afuuka ki kakati olina okumala okulaga nti abaali mu lutuula luli olwalonda bobi wayini mm. tebaali baderegesi ba kibiina ekyo mwalimu feeke ate fo haulongo lwobategeera waliwo yali ebweru wa uganda ekyo yayitawo bobi wayini naye bano eh. bakolera bobi wayini kampeyini kayola agamba nti nno singa uganda yalina abantu kumi abalinga tamali mirundi singa tuli wala nnyo oyoyibwati bwagambye abantu webali hmm. naye abamu hmm. tebawereddwa platifomu nga gyenfunye hmm. ekyokubiri nti nze bagenda okuntegeera nga buyise ekyokusatu nina akisesi ne pulezidenti abala gye batalina ekyokuna mbaga nti nze nina kyebayita cost of resistance tinsobola okweyimirizaawo nina abagagga bangi nabo abakwatiddwako nze essimu yange nga nagiteresezza omuntu abaweerezaako ekkumi abali ebweru aweerezaako akadde kwegana bwe naali badde nga ndya ku ezo zokka yes kakati omuntu ate ye okuva eri hmm. kanithe kuri alawo anathe mirundi tuyimaagi era bwebakuga nti ono mirundi purezidenti yamwonoona yamuwa bizinesi n'atujooga ono isaac okuva emukono eh. agambe nti yongere onyonyole ku kyofa onoopondo bwe eh. tubasuubira nti ddala kituufu oponopondo bamulumba eh. ah, ah. anti nene kesi hmm. ofonopondo ne baba tebamulumba nga yakola mooko gundi hmm. naye waali waabaserikale bameka hmm. eh, ofonopondo aboogerera nze namiritary nina abaleeya nina ababooda nina abapoliisi abakuuma bameka kakati yofona aboogerera emotoka eyange bwe bagitomera mm. mu dakiika satu abasecurity baali bamaze okutuuka nga abalagidde ate bakolerewo lipooti bamubuli ani atomedde emotoka kakati lwaki ofuna opondo yagamanti nkubuulira mm, nti kakati nedda kyabategeeza but even if he was not attacked mm. let us assume when he was attacked if really was attacked waliwo abaserikale ababiri abamukuuma oyinza okusanga nga talina sente zabaliisa ate nga yemwogezi wa gavumenti kati olwoddombo yajja olwoddombo aze ne sente balyoke bajoge olwotanga odoyi yajja nti omwana kankubuulire rogers mulindu abadde ku kitebe ekyokumala ebbanga mm. bali bamukute nga bye naye bano abaakajjayo obuzi omwana bamusanze ne miliyoni 15 akola ku sekuritied mumakage akola wa kati nyinza okusanga ngaoyo tanga odoyi yatambula ali ku bukadde butaanu buli lunaku naye nga ababakolera buli lunaku bwe tebabawadde ono yesegawa agambye nti amaanyi ga bobi wine gugalaba otya mukulonda kuno aa anti kyenkubuulira hmm. nabagamba nti lwaki ojerega omusajja nti batuletekola ate nokuba endulu ngaayingiza mukazi womulooji mulekeegaane anti ogambye hmm. olangidde omusajja nti batule yetekola <laughs> eh. kati ayingiza mukazi womuloja ate okuba enduulu aa <laughs> ah, ah, keega anti tekola eh. kakati oba bobi wine talina maanyi mm. why uh, uh, uh, all these efforts directed at him not best ye not mugisa mu bw'aba talina maanyi mwemugamuwaddewakampthats why iam telling you these people bobi wine's agency in government Eh, bobiwaini kizuuse nga kekayinja ka museveni mu ngatto abalala bonna babesiye baani rest emaze okukyuka wakati waani wa ah, ah, museveni naanikakati awo resiweri kakati eh, bwabanga tayina maanyi ago kitegeeza mwe mugamuwadde giwainfule tukita infulating mm. mwe muinfulatinze him museveni amukube oba mwe mumuyingiddemu hawkan eh, abaddepi bonna betumanyi banambooze bakojja segona abakyuka obukyusi bwe bati eh? era lwaki badduka ne bagenda era nambooze eyasoose okukola omuntu eyalisoose okugula woofiisi ya people power mu kitundu yali badde mukasa wa sawusi eh, mm. era nali newunyiza bobi wayini agamba abantu bebereremu bwayinza okuga nti ono mukwaku mpere ni oferia mukwaku ne wajetamukiriza kulaba mukazi wo waloto ate yayina kyabeeramu nekiyitamu n'omwana afa olubuto oluvamu akati kyoyinzatoga nti ate mukwaku gwowadde eh. kaadi singa namboza teyalisose kakati namboza ayagala okuwamba mukono people power naye nga mukatabokankanonkugamba ti bobi wine yagamba yagamba namboza agenda amunonyeza akalu namusaba miliyoni kumi bobi wine naganja kenonyeza naye kakati yali ku bobi wine ennyo eh, ngalo tebamanyi nti affe ah, tufe tumanyiddwa omuntu yekka eyanoonyeza bobi wine akalu yali nsereko era kakati kambabulizirwa kuba ntinse ku mwana wange hmm. naye kambabuliz banne bonna bayiseemu mbateka mwana ava eno nagenda busenyi n'abakuba bonna banne nensereku mukampala naye ajja kuyitamu waayi nti abasajja abo mujjenga mubalondoola basse kikubo ensi ebaagala lwaki nti bajja mu paalamenti ne babagoba ne bategeera nti mu movement cocas bagabye obukadde abiri abiri sekikuba ne babagobayo ne batabulya naye sekikuba yatukubidde kabasi ate kakati nolinda ekinadira anti kati sekikuba naye sekikuba baba tuyambe hmm. sekikuba agenda kuyitamu hmm. naye tuyambe tolya bwa minisita sekikuba bwoli obwa minisita oba otumaze anti eri mu bangi tokolerayo gwe buli kyoyogera nga bali bajja nzisobola kukola mu gavumenti no ah, eh. kakati ono agambye nti no ah, yejjuuko emukono lwaki museveni takwata basajja abo ngaate abategedde eh, nkugambye museveni muyeekera hmm. gwe wamulagidde omusajja agaa nti ono taluma hmm. nkugambye nti pulezidenti museveni yaddidde omu ku basajja ababadde ab'omutawaana ennyo wanaabatiibwa <laughs> namugamba nti nkulinako kino nakino mm. naye genda oleete abantu basatu abakuyimirira naye nga mu lisiti yababbi bano tebaliimu eggulo yadde tayina nga banoonyono banoonyono balina n'omukazi gwe babadde balumba ekiro mm. bamwegayirire <laughs> naye bano bagezi bamwesooka mu maaso nti omukazi owassaako yabasomesa ali mu kkomera tabbangako sente bano tebazitwalayo ah, ah. babagamba nti sente zakujja munsomesera mirundi esatu wy nti bakwata insoment esooka nibagitwala mu bank of uganda bilioni tano mm. bilioni tano nibagula treasury bills za naku chenda mm. naku chenda kugundi tanu bilioni tanu kwa chitegeza bank of uganda government ya limo kuba sente yeule mubantu yes. kakati zibanga za 30% wa 40% mm. kati bilioni tanu za tutemu bank of uganda tako la loss yes. ye wazi jezi ya magoba gako zeko bilioni bili za soka na unu mm. kakati ono mkazi bamu sari ya magezi saa kubamu litiri mpakudangaza bilioni kuminemu nebamuletawo nobukadde butaano nti fetukuwereddewo kozi empapula za sayininze ku akawunti tebanatekawo yadde kikumi nekimu baguwaatudde bayagala babasibe baate kampuni ereete etekewo abaayo biliyoni atanu mwenda bano baguwaatudde bali mukomera baloya babalya sente o oh! waliwo omusajja mukazi we yajja ewange mujangu otuyambe loli bwe nabayamba teguwaato teteyankubere nakusimu kantembwa baba tuyita bakuzanyandikakati ono omuvubuka e, oneyatta omunozana hmm. ye yagenze n'tambula n'genda yetonda nebalunda n'omulamuzi omukyoli kakati naffe bwebabiri bwebityo negundi aveeyo sebuufu naye abeere ku beiru nayemwe mudda ku bintu byakuzanya onomita salitone yes. agambye nti sebo mirundi jajja wange omugenzi remejiyo mirundi hmm. yaŋŋamba nkunoonya embeereko byenkugamba hmm. n'ekirala nuupu oyogera hmm. ki ku mivuyo egiri mu kukiwandiisa okuvamutewali ah, ah, kankubuulire teri kibiina kitali mu mivuyo kati kankubuulire hmm. enaalimu ate esinga emivuyo okusinga eyo nokuyama eh, ate yo embi nyo anti bulira mm. kakati basajja museveni amagezi mm. akalulu president bayagala okutereza akalulu yateekawo tribuno mm. provision seke yatuula neteekawo tribuno abatawulula kati ono tangodoyi nga amaze okukola akavuyo ke kuba liwe yamuleeta ayiseemu abantu babawambe seeke negundi ate yagenda nanalifayinga ngenza ekyankwanze nalifayinze ngenza egindi nalifayinze nze ngenza egindi sigwonaalifayinga toyinza kutetinga bigozo nobigolola kakati bano kyebakoze batangudeyi bakitegedde nti ebula emyezi emeka nomination zibeerewo ezobwmp mm. kakati tribuno teriiwo katangudeyi bwakola omulimu gwa tribuno bano bonna bagenda kuwabirwa mu kooti museveni asobola okutula nabano nga bwe yatudde nabo nabawa ku ssente mm. omulonzi ajja kugaana omulonzi ajja kuba watumukunde naye nga vota waayo agende mu kooti kooti ekubuuza olina kyewafiirwa nti ye omuntu ono abakundi purizenti nga nali mmanyi ayitewo ngaomulonzi eyawaaba timwakola byogoba gundi tetuliako biliyoni 13 Eh? Eh, kumbabazi eh. museveni teyayita oyo omuvuka gubamutekangako bamutekao nono gwakimu kyabadde ayagala mm. nti bamala bawa sente baviire bakigongo baligaffe byetukola mu byalo tiwewasa omukazi bajajjabo balemera mulyango omale obawa sente mubakirize mujja wabwe ayingiri mm. kana bano bwe bali kakati eyo yonna tanga odoyi gyeyagenze nti fetulangiridde kino nono omukazi ewalukutana ewani they are breaking the law of the party kituufu two pulezidenti museveni bwagamba nti ayisa aniite namugamba nti eh, aniite yagamba oyo ayume wefudisi n'abakongo balonze kakati gwe gubana bakongo balonze nga si wfds kakati gwe gwobadde olwana naye mhm. bwewanajjawo singa nayuma navuganya nowfds oba wa people power namuwangula nagenda mu kooti tomanyi nti onani teyagenda okubeera omujulizi nti nabakongo balonda mm. if the congolese could participate in part elections can they not participate in general election ah! kakati president nebweyegatta nabo nebwabayita begatte is assemblies bate balina problems nyingi nyo ate okusinga eza bobi wine okay. ono derik kisolo district akwebaziza nyo nagamba ekibuuzo kye nti amasomero ganagulawo i don't know wait the president tomorrow but for me even if the president decides i cannot do it mm. why covid-19 yagenda kuba bwamaanyi nnyo ngaakalukawedde Mm. tetulina rules ot obusavinsi <laughs> hmm. kakati kitegeeza tugenda kutwala ekyokubirinza abantu banombamanyi hmm. omusomesa ayagala abaana ebikumi ebitaano biyingire mu ssomero tusasule sente mu banka tayina bwanaagenda kugamba jagula abatesitinga tibonna gamba tebayina ewiiki ezi ngaabaana balwadde covid ku somero mukima abaana bammwe nga sente tuzirekayo ebizimbe bino e, ebimaze emyezi ena nga tebibeera mu bantu biri seefu egundi ebitanda nebwogamba nti ojeeyo finalist ye bwofuna aba siniya aba p6 p7 abakoze ebigezo nga siniya 4 tebutambudde ne 3 kakati ejja kufuna siniya 1 2 mm. t ledi ezokusomerako nakibifu letaskola iti edediya in Kim... my opinion im not talking that president prevails over mzitambuza naye nkubuulya nti nze abange tebajja gendeyimulemityana agambye nalimanyi nti tamalemulalo naye sibo be bantu eggwanga belyetaaga oyakusiimye busiimi anti bakibagambanga mm. naye ate nga nze mbagamba ffe mu baganda omutamiivu omulalu n'omwana omuto bebogera amazima bwekiri yes ono wenakasongola edward agambye nti no yakulamusiza nnyo musawo musawo musawo awokubawalakata musawo okubawala kata babula nakayima naye akutumiddeko nnyo mukulutamala emirundi tiwebali kuweereza ono mm. amooti wuno amukuletedde agambye nti nibanange ti ayagala kugula akatabo kokwayi museveni kan not understand mafiaswekalekatonagati mr tamanmn nti timwagala nnyo olwamazima ge nze matiya luima oyonebwatyo eh. bwagambye eh. kakati ndowooza abantu bwe batwe batambudde akatalabayo matiya luima matiya mm. luima ayina oluyimba lweyayimba nnaku zinobwabayo mm. oyo mm. naye akukuta nalwo tebalabao olumobilizing olulungi ennyo matiya luyima ayina situation gyeyabayimbira ey'olutalo mm. sobola okugjamu ebimu ngaabanyanyangaki but these wold tera people the situation went through yes. abayimbi abo si bano mm. abayimba gyeliva mm. <laughs> ani agirina ani agirina eri munda mm. eri munda eri eri munda eri kakati bali abayimbi baddani mugula si bye baalimu bayina liyo gundi hmm. nze muno njagalamu gundi njagalamu gundi abalaba gikoona gyozalawa eh, eh, kubanga oluyimba olwo lubuulirira abafumbo n'abaagalana gubuumulekawo eh, era nze namugambye ajjemu endongo tuddemu tuluyimbe babiri hmm. ekigambo ndongo kyekirutta yaleka abantu beseremu <laughs> ye lwaki abakakatikako endongo endongo agijjemu awulire bwe lunyuma <laughs> kati ono enyama gyozalawa mm. abalala bagigula ono alan oh, eh, agambye eh. ti nno webale kukuba bamafiya nobamalaaolwotanalumazeeeeeeeeeeen kubanga bamuchallengenga ti the problem is inside the palace nebwe nabadde mbawulyanga bogera nkapulayinza olwaleero bagambye bali bakama baffe tebakyajja nebwoba kubira essimu tebakyajja <laughs> mpaka mirundi agenda tukwata no eh. it is an indication that museveni put his house in order kitufuatanzokutereza hmm. lulisa ekyali kyangu tewabadde amubuulira ngaokimanyi tewaka mukazi wa ngaofunye omukazi omwenzi hmm? asobola okuyingiza abasajja mu nyumba nga omuserikale kugeti kwakitufu naga nti owaayi nze najja kukolaki abaana bayinza okukubanga mu nyumba bafuluma ngaomuserikale bamucompromisinga mm. negwe mbuliowa intelligence abadde asobola okutuula